Le ricotte l'avete imparato a fare da, da, vostro papà, no? Che ha imparato dal nonno, che... No, il nonno suo, cioè padre, suo padre non lo deve, mai. Ah, ha imparato lui da solo quindi. E abitavate sempre qua? Pereira não entrou. Estou de do ano.